эгерде жарыш өткөргүчтөрдөн ток өткөрсө анда токтун багытына жараша өткөргүчтөр тартылышат же түртүлүшөт бул кубулушта бизге маанилүүсү өткөргүчтөр ортосундагы тартылуу же түртүлүү күчү ток күчүнө пропорциялаш ток күчү канчалык чоң болсо ошончолук алар аракеттешет өткөргүчтөр ортосундагы аракеттешүү күчүн аныктаса болот тажрыйба көргөзгөндөй ал өткөргүчтөрдүн узундугунан ортосундагы аралыктан жана алар жайгашкан абалдан дагы көз каранды